Hoy os voy a mostrar cómo configurar una reunión utilizando un triángulo de fuerzas sobre dos seguros. El triángulo de fuerzas es el montaje que más se utiliza en España, dada su sencillez y por el poco material que se utiliza para configurarlo. Necesitaremos dos mosquetones de seguro que colocaremos contrachapeados en la reunión, una cinta cosida, acordándonos siempre de dejar la parte cosida fuera de la zona de trabajo, e igualaremos en longitud las dos Vs dándole media vuelta a una de ellas. Instalaremos el moquetón HMS por las dos y ya está lista. Este tipo de reuniones está recomendada para las vías en las que se accede a la misma en travesía o que se pretende continuar al siguiente largo en travesía, dado que es omnidireccional y que hace un excelente reparto de carga entre los dos seguros. Os mando un saludo muy grande y nos vemos en la roca.